Takže to je babička. A babička tady právě získala jeden, druhý, třetí praváček. No, tak vidíš, si tě takhle natočím.